كل كل كل كل ساعة اقعد له بصف واحد أربعة خمسة ستة مواعد كل ما أحكي وياها يعاند يسحب في خون ومخطاطة مخطاطة فلتر بزون يحطوله وبتالي الليل يزحفوله كم مرقة تريد يقلوله ويسمعهم صوت عياطة مخطاطة بعد مخطاطة